אולי, מתן, אולי! לא התגעגעת עליי שהייתי באמריקה? קודם כל היית בפריז, אז בוא נירגע. יש משהו במה שהוא אומר. אם אתה חושב שזה שהיית בפריז וטסת לפרמיירה של סרט גרם לי להתגעגע, אתה חד משמעית צודק. לא, לא, אם כשאני אומר התגעגעתי, בעצם אני מתכוון לקינה, אתה גם צודק. מתן מקנא בי. תודה רבה לכם ששלחתם אותי לפרימיירה. הלוואי והייתי כזה מגניב. גל, נשמה, אתה מריח טוב. וואו, אתה מה זה בלק אקסס או שאני מדמיין? לא, זה חשפה חשבחש. מה זה? חשפה חשפה חשפש. בלק סקסקס. אז בוקר טוב חברים, כאן סער קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות vibe חיובי. היום אנחנו הולכים לרכוב על טרנד. אני האמת לא חזק בכדורגל, אבל הבנתי שהיה קטע מאוד מגניב עם ניימאר. מה... אז זהו, אז ניימאר, אה, היה לו קטע שהוא, מתקילים אותו ממש בקטנה והוא פשוט עף ומתגלגל ומגזים. ניימאר, לא מתאים נשמה, כפרה עליך, מה? אז הפך להיות אתגר, זה ניימאר challenge, אתגר הניימאר. ופה אני נכנס לתמונה. ופה אתה נכנס לתמונה, כי אתה אוהב לעשות פדיחות במקומות ציבוריים. כן, כן, זה יכול להיות מגניב, אני פרופיל, שזה בעצם צהוב וירוק, ומשם נלך למקומות ציבוריים. סגור! יש לנו את זה? יש! גל, אתה מוכן לזה? הוא גל בן אדם חשוב, הוא כל היום כותב, אין. כן. משהו צבא לבלומדקי, הוא מתחיל... אה, כן, כי סתם עף על עצמו. גל, מה אתה עף על עצמך? מה סיכמת? מה כתבת עד עכשיו? מה כתבת עד עכשיו, גל? אה, זה בשמש בצד. השמש הקטנה הזאת ששמים בצד, אתם מכירים את זה? לא יודע, לא, לא, לא יודע. אחי, אני מה? אתה לא יודע. אתה בהיריון? אה, אה. אחי, בוא נצא מפה, אני חלקתי את עצמי. מה? אה! יש מצב שהוא ידע? הוא שיחק, אתה לא יודע? לא הבנתי, ואני אומר, בואנה, איזה קצרים. טוב חברים, לידור התקשר ויש לו עדכון לך מהשטח, הוא אמר לי שאני חייב לפתוח מצלמה, אז בואו נראה מה הוא רוצה. כן, יש מצלמה, מה אתה רוצה? פתחתי מצלמה, כן, הנה. אתה באמת או שאתה משקר? פתחתי באמת, הנה מצלמה, אחי. הנה מצלמה. או, תקשיב, אני רוצה פשוט שתתעד את הרגע הזה. אוקיי. אמ, קיבלתי מקודם מייל מאות בידור ישראלי. מסתבר שהם צופים בבלוגים שלנו, ושהם ראו את הבלוג של הרשימת מטרות שלך ל-2018. ונחש מה. נו? נחש מה הם רוצים להקשיב לך. אחי, לא מאמין לך. אחי, הם רוצים אה, לעשות לנו תוכנית טלוויזיה. לא מאמין לך, אחי. לא מאמין לך! אחי, אתה עובד עליי. זה לא מצחיק, זה מתיחה, אחי? תקשיב, זה מתיחה? אם זה מתיחה, אחי... מה הם כתבו? חשבו על הכל, ואיך לעשות, ומה לעשות, והם יודעים בדיוק כאילו איך הם רוצים כבר לעשות את זה. אני קראתי הכל, זה מטורף. זה מטורף. יואו! אתה קולט, אתה קולט, אתה קולט. בוא בוא... רגע, רטן! בוא בואו, אתה רטוריקן, בוא תחשוף אותו. בוא תחשוף אותו, בוא. תגיד לי אם הוא משקר או לא משקר, כי אני לא יודע, אני לא אני בא, אני בא. איזה משהו גרוע... הוא יגיד לך, תגיד לי מה אתה חושב, אחי, אני לא יודע. מה הוא רוצה, גל? מה הוא רוצה? הוא יגיד, תשמע, תשמע. בוא תשב. תספר לו עוד פעם. שורה טובה זה שערוץ בידור רוצים לעשות תוכנית טלוויזיה, להגשים לסער את החלום הזה, שהוא יככב בתוכנית טלוויזיה. fucking תוכנית טלוויזיה, אחי! באמת כאילו? נשבע לך! מה? נשבע לך! לקח לו זמן לעכל את זה. אמרתי על מה אתם מדברים? הצילומים יהיו במשך חודש. אוקיי. ובחודש הזה אתה כנראה לא תוכל לעלות פלוגים מיומים. לא, לא, אין מצב. בוא נקבע איתם פגישה, נסביר להם בדיוק מה זה אינטרנט ולמה חשוב שעדיין נשאר באוויר, ו... יש לנו יום שלישי, יש פגישה איתם. יום שלישי פגישה כבר? איך הוא יודע? אנחנו נסביר להם, אחי, והכל טוב, אנחנו נסגור את זה. בסדר גמור, יאללה, אנחנו נתעדכן, לידור, תודה, אחי. יאללה, לידור, תודה, אוהבים אותך. לא, רגע, רגע, בוא נעדכן, בוא נעדכן. מסתבר שערוץ בידור ישראלי צפו בוולוג של הרשימת מטרות, והם רוצים להקשיב לי חלום ולתת לי fucking תוכנית טלוויזיה משלי! history. טוב, אז אחרי שנרגעתי ועיכלתי, אני יכול להסביר לכם טוב יותר מה היה פה עכשיו. מסתבר שערוץ בידור ישראלי נחשפו לבלוג מטרות שלי, והם החליטו שבא להם להגשים לי חלום ולהפיק לי fucking תוכנית טלוויזיה. אז ערוץ הבידור, קודם כל, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד, אבל מה יהיה עם הוולוגים? מה יהיה עם הוולוגים? ואלו בעצם החדשות הרעות. הם כנראה ירצו להוריד אותי מפעילות לחודש שלם, ואני רק חזרתי. אבל, כבר ביום השלישי תתקיים פגישה במשרדים שלהם, ואנחנו ננסה להגיע לפתרון יצירתי. אני גם מתעקש על אבנר, הבנתי שטלוויזיה זה משהו שחשוב לו. אז יהיה טוב, אני אבוא חד, אני אבוא אסרטיבי, ואני אסביר להם בדיוק למה כדאי שכדאי להם להשאיר אותי בפעילות. בואו נצא לחגוג. בירה צ'ייסר עפים מפה. בירה צ'ייסר עפים מפה. בירה צ'ייסר עפים מפה. אז אנחנו יצאנו פה לסבב ברים, כאן בתל אביב, בשביל לחגוג את הבשורה הנפלאה שקיבלנו בצהריים, תוכנית טלוויזיה. מה מתן? תוכנית טלוויזיה. אתה חד, אחי. איזה תזמון, איזה תזמון. יאללה, תפעיל, סע. טוב, אנחנו מפעילים סטופר 15 דקות בכל פאב שאנחנו נמצאים. מוכנים לזה? כן. יאללה, פאב ראשון. שתיים, אחת. בוא נגיד לה שלום כמו שצריך. מה העניינים? מתן דואג לך, מתן הוא הג'נטלמן של הערב. בוא אחד לבורקי. ראית איך אני דואג לה? הוא לא עושה כלום? רואים שכיף לי, רואים. אם אני מזיז אותו מהר הוא ינשך אותו? די, די, די. תוריד את זה ממני. טוב חברים, נגמר לנו הזמן, צריכים לשלם ולברוח ולעבור לפעם השני. זה מגניבה מדי. עולה ארומה אחי, אתה יודע איזה קפה יש להם? למה הוא עובר עכשיו? זה רק אנשים אדומים. אחי, שאלה אותי בן כמה אני. מי שאלה אותי? אחי, שאלה אותי בן כמה. זקן או צעיר? זה כן שאני ילד. זה כן שאני ילד. איזה שר מגניב יש לה? עכשיו שעה התאמקתי בזה. מדהים אחי, אתה רוצה שר כזה? עזוב את זה, את השר, יש לה ריח? מטורף. הכל בדין אחי. בדין? <laughs> אתה שומע מה אמרה לי? מה אתה תוקף? לא שאלתי בן כמה אתה, אתה ישבת פה פעם עם אבא שלי. איך נעלבתי, אחי? מי, הברמנית? עזוב שאבא שלך לגבר, אבל נעלבתי רצח שזה אחד. לא פשוט להיות בן 42, חברים. אני כבר די. עכשיו עולה סיום, מה? אתה בן 42? אה, בן כמה אתה? תודה רבה. ב-18 לשמיני 30, אחי. בוא נכין פה אנשים. בוא נכין כל הבמבה. חתך. תכין לי אותה, בבקשה. הופה! איי, אה, יואו! שפעם שאלנו את שר בן כמה והוא שאל את לידור? שר בן כמה אתה? עושה... גידור, בן כמה באיזה קטע שאתה? איזה שנתון עליו? הוא חבר כל כך טוב אחר. אתה בן 25? אני הכי קטן פה! רגע, הגענו למקום חדש, חברים, צריך להפעיל את הסטופר! שלוש, שתיים, אחת... 15 דקות יש, אתם מוכנים לזה? כן! מבט <laughs> של רוצח שכיר. אתם לא. <laughs> חוברים אליהם? לאן? אה? לאן? לא יודע, כל רבע שעה אנחנו מחליפים פאב, זה הקטע שלנו, זה המתודיקה. יאללה, בכיף? כן? סמס לי בוואטסאפ. בתאבון. אתה אמור לקחת את הטלפון. מישהו לקח את הפלאפון שלי? אחי, הפלאפון שלך בשולחן. לא! אין, דיברנו על זה! היא נשברה מהר מדי, ראית? אחי, רצינו לזרוע, להזרים אותך, יעני. כן, הוא אצלי. לא, מה, יש לך קטע עם חברה שלי? תגיד לי, מה קורה איתך שם? <laughs> יואו! <laughs> תפסיקי כבר! אנחנו נמצא את זה, אנחנו נמצא עוד פאב, קדימה, פעם אחרון, יאללה, ואנחנו מסוגלים. פוליסיה חוזרת הביתה, אומרים לה, תגידי, מה עשית אתמול בערב? וואלה, לא יודעת. <laughs> אין לי מושג, זה היה מוזר, <laughs> ואני מעדיפה לא לדבר על זה, בסדר? הלכתי לישון מוקדם אתמול, עזוב. אני אלוף בהזרמת כפיים, ראית מספר אחת, אחי. איזה אלוף, אחי, אני אתן לכם תמונת מצב. אתם זוכרים שבבוקר רצינו לעשות את המתיחה, את הניסוי החברתי. אתם יוצאים מהחולצה של נאמר ועושה את הפאול המוגזם. פסנו בסניפים של מגה וכל מיני חנויות ספורט, ולא מצאנו את החולצה הזאת. אני ראיתי אותו, דבר מן היפהפה הזה עם החולצה הזאת, אמרתי לו ישר, אחי, אתה חייב להביא לי את החולצה. והוא הביא לי, יצא גבר יצא. אחי, תודה רבה. תודה רבה, אחי. יש! יש חולצה של נאמר? כל הדברים הטובים קורים כשעולה כשאולסיה איתנו, היא פשוט תקבל. תודה. מתן, יש לך טלפון. כן. אחי, סיגל בהיריון. <laughs> אז זהו להם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם. היה ממש כיף לצאת קצת, להתאוורר. שוב, תודה רבה לערוץ הבידור על ההזדמנות המדהימה. תתכוננו, כי ביום שלישי אני מגיע למשא ומתן. אם אתם עדיין לא חלק מהמשפחה, אז הגיע הזמן, תירשמו כמנוי ותפעילו את הפעמון בשביל לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה. ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש.